kita beribadat dalam bulan Ramadan tak timbul takwa maka tak sapa hasil maksud yang dikatakan puasa dan ibadat dalam bulan Ramadan. Nah tu yang pertama. Yang kedua, puasa Ramadan ada hanya 29 sampai 30 hari. Maka orang yang berpuasa berpuasa hendaklah menyempurnakan bilangannya sampai ke akhir bulan. Nah, puasa 29 30 ya, tak ada lebih pada tu dan tak ada kurir pada 29 yang ketiga orang sakit dan musafir atau lagi dah orang tua orang yang tidak kuasa berpuasa hukrani dia harus berbuka dan mengkodoknya selepas Ramadan ini jelas-jelas ini sakut dengan hukum yang keempat jika tidak kuasa kodok puasa maka diganti dengan membayar fidyah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Sedara-sedari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari Jumaat yang pertama di dalam bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah. Uh, kita masuk di dalam ketah yang saya sedia kepada kita sebagai sedukte daripada ayat al Quran al Karim. Sedutan dari ayat 183 sampai 187 Suratul Baqarah berkaitan dengan puasa dan bulan Ramadan. Hening kalau dia kita baca ayat pun maknanya biasa lah. Cuma nak jadi satu seduk teh yang kita baca ayat gapo kita boleh hubungnya dengan puasa Ramadan ni. Yang pertama, seruan puasa di bulan Ramadan adalah ditentukan ke atas orang-orang yang beriman supaya mereka bertakwa. Sebab Allah Taala ya firmannya la'allakum tattaqun. Saya nak kait dengan dua perkataan e, takwa. Kalau kita tengok dalam 183 Allah long tai dengan la'allakum tattaqun. Puasa difardukan ke atas umat Islam ni supaya kamu semua bertakwa. Bawa tengok pada ayat 187. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah kami menerangkan ayat-ayat kami kepada manusia mudah-mudahan mereka itu bertakwa yang ni nak ayat katanya seguguh ayat sakut dengan puasa ni dia long tie dengan takwa takwa kalau misal katanya kita puasa kita beribadat dalam bulan Ramadan tak timbul takwa maka tak siapa hasil maksud yang dikatakan puasa dan ibadat dalam bulan Ramadan. Nah, ha, tu yang pertama. Yang kedua, puasa Ramadan ada hanya 29 sampai 30 hari. Maka orang yang berkuasa, berpuasa hendaklah menyempurnakan bilangannya sampai ke akhir bulan. Nah, puasa 29 30 ya, tak ada lebih pada tu. Dan tak ada kurang pada 29. Yang ketiga, orang sakit dan musafir. Atau lagi dah orang tua, orang yang tidak kuasa berpuasa tukrani dia harus berbuka dan mengqadanya selepas Ramadan. Ini hak jelas-jelas ni sakut dengan hukum. Yang keempat, jika tidak kuasa qada puasa, maka diganti dengan membayar fidyah. Bukan bayar kifarat dak ni. Kifarat tu ruang lain, fidyah ni maknanya bayar makan ni Yaitu memberi makan ni, memberi makan kepada orang fakir miskin. Jika dia berkuasa memberi makan lebih dari had batas saya tersebut, maka lebih baik dan dia adu-adukan. Makna kena? Kalaulah dia kena bui beras secupok, hak dia tak puasa sehari itu, bui kepada orang fakir miskin. Maka kalau dah kalaulah lebih daripada secupok tu lebih molek bagi dia. Nah, nak ayat katanya dalam Islam ni galak supaya wi lebih, lebih, lebih, lebih, lebih. Ah ha, gitulah. Yang kelima, Berpuasa adalah lebih baik dari tidak berpuasa. Dan lebih baik dari membayar video Jika mereka mengetahui hikmat di sebaliknya. Supaya orang musafir tak? Kalau musafir, dia ya boleh caisip dia boleh buka puasa. Tapi, puasa lebih molek daripada buka puasa. Supaya orang sakit sikit-sikit, boleh ok tak? Kalau boleh ok puasa, puasa. Kalau dia tak boleh ok, Ha, jangan duduk kacir sangat. Sebab tu Allah Ta'ala rakyat katanya, wa antasumu khairul lakum. Puasa tu lebih baik bagi kamu. Lepas tu, dalam hal nyakit, dalam hal nak, nak yaw-yaw orang ni, lebih baiknya orang tu duduk dalam lapar daripada duduk dalam kenyir sokmo. Orang apabila duduk dalam kenyir pagi, tengah hari, malam, nak tidur lolo tu kenyir perut bayang. Ha ni, nyakit banyak masuk duduk dalam tubuh badai dia sebab tu lapar ni adalah salah satu ubat untuk ubat diri kita nah yang kene boleh Ramadan diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk kepada manusia dan keterangan yang menjelaskan petunjuk serta perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Ini Al-Quran tim-tim yang Allah Taala cerita kepada kita. Nah, Quran itulah yang akan apa? Yang menjadi penentu yang betul dan yang salah. Sebab tu kita kena ngaji Quran, kena baca Quran, kena reti Quran, kena beramal dengan Quran, kena hidup dengan Quran dunia sampai ke akhirat. Yang ketujuh, orang yang menyaksi anak boleh Ramadan atau mengetahuinya tak mesti anak orang kena tengok anak bulan belaka tapi orang hak tahu ha nampak anak bulan tu maka hendaklah dia berpuasa dan beritahu kepada orang ramai supaya berpuasa sebab tu kena dah dah kita duduk di mana-mana sahaja atas muka dunia ni dan nampak anak bulan kena perakat kepada orang ramai katanya nampaklah anak bulan yang kelapai Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya dengan memberi peluang berbuka puasa bagi mereka yang tidak kuasa berpuasa. Jangan duduk fafun nak tahu katanya tak erok tak kuasa puasa maka Tuhan dia nak jadi mudah buka nah, maka bagi orang tua orang nyakit orang duduk dalam musafir dan sebagainya dan tidak menghendaki mereka menanggung kesusahan dalam semua hal Allah yang tak ada nak jadi kita susah ha, tu. ni nak ayatnya murahnya Allah tak ada kepada kita semua sebagai hambanya yang kesembilan, hendaklah orang yang berime mengagungkan Allah dengan mengucap takbir, Allahu akbar. Ha, ini masuk di dalam semaya, luar pada semaya. Galak supaya kita selalunya sebut Allahu akbar. Nah, ataupun Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira. Atau ha, supaya kita ada sebut di dalam semaya kita dan luar semaya pun boleh. Molekna kalau kita sebut semua. Nah, sama ada ketika berpuasa atau ketika beriktikaf dan setelah mengetahui pengisytiharan hari kebesaran dalam Islam iaitu Idul Fitr. Nah, hari raya Idul Fitr. Idul Fitri ini kena tulis molek. Saya berasa nak wayak juga kepada sangkom kita duk berubah yo alik belakang tu tak kena eh. Idul Fitr, Al Fitr, alih la fatara. Jangan duk tulis fatara yo, jangan. Yo tak ada alik belakang. Banyak kita dok tengok pai-pai orang dok tulis selamat hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu tak ada ya, tak ingat molek tu. Siapa tulis kena royak katanya jangan bubuh ya balik belakang. Idul Aidilfitr ro saja ya, bukan Aidilfitri dengan ya dak. Tak kena tu. Nah, nak ayat katanya, kita apabila tahu hari raya, maka kita disunat takbir. Ni Allah Ta'ala ayat katanya, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Supaya kamu membesar, mengagungkan Allah, mengikut apa yang Allah beri petunjuk kepada kamu. Sudah jelma. Sudah jelma ni maknanya sudah sampai. Sebagai syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi petunjuk jalan yang benar. Alhamdulillah. Sebab tu kita ni Selalunya kena puji Allah, membesar, mengagungkan Allah Ta'ala. Yang ke-10. Hmm. <clears throat> Dalam hal permohonan dan permintaan. Ha, ini hal doa pula. Jika orang ramai menanyamu, hey, wahai Muhammad. Adakah Allah akan menerima permohonan mereka? Ini tu hai. Wayak. Takut-takut orang tu duduk lahung dalam doa dia. Hei, Ya Allah, Ya Allah akak suara ni supa dengan lahong dah. Ha tu gitulah. Jikalau Allah hampir maka mereka akan berdoa. Jikalau Allah jauh maka mereka akan melaung dengan laungan suara kuat. Maka ketahuilah bahawa Allah sangat hampir. Ha tu sebab tu dalam doa kita tak mesti katanya kita kena doa lahong suara. Tuhan dekat dengan kita. Tu sebab tu Allah ayat katanya fa inni qarib. Aku dekat ya ngomong bisik pun aku dengar dalam hatimu aku reti gapo hakmu duk minta gitulah dengan mereka dah ham, sangat hampir dengan mereka serta memperkenankan permohonan orang yang berdoa jika mereka memohon dengan penuh keimanan dan khusyuk hati sebab tu doa kita dalam semaya ke luar semaya we khusyuk lah jangan sudah sudah jangan Lepas apa atas lagi? Doa hati yang lagu Allah Ta'ala tak terima doa tu sama sekali. Nah. Inilah menunjukkan bahawa digalakkan berdoa setiap masa. Tak ada kira kita duduk atas sika, atas motor. Nah. Buat apa-apa, mulalah kita dengan doa. Dan ada juga sengah-sengah. Akhir pun dengan doa juga. Nah, tu. Sebab tu kita kena doa. Doa kadang-kadang akak tangi, kadang-kadang tak akak tangi. Nah. Saya misal mudah-mudah. Kalau orang royak kata, kalau misal saja ni. Orang royak katanya setiap doa kena akak tangi. Ha, cuba kita tanya, katanya nak masuk jambe kena doa akak tangi tak? Kedok di pintu jambai, Allahumma inni a'uzubika minal khubusi wal khaba'is masuk jambai. Tak, tak mesti. Nak? Setengah-setengah doa tak ada kena akak tangi. Setengah-setengah doa akak tangi. Ha, tapi Nabi ada rakyat katanya apabila kita doa dengan akak tangan mitok mitok mitok mitok mitok Allah Ta'ala malu kalau sekiranya seorang hamba tu doa akak tangan mitok mitok kalau Tuhan tak terima Tuhan malu pula ha, ni tanda katanya akak tangi adalah sebahagian daripada cara berdoa tapi bukan semua doa akak tangi tak doa dengan mulut saja pun ada juga Nah, gitulah. Yang ke sebelah, Allah memerintah setiap orang yang menyahut suruan dan berimeh kepadanya supaya mereka sentiasa berada di atas kebenaran. Ini, ha, nak jadi kita doa, minta sokmu. Kita duduk di atas kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Leksin kalau sekiranya kita pahal dan doa, minta sungguh-sungguh dari semaya kita dan luar semaya. Minta, ya Allah, tunjuk kepada kita jalan yang betul, jalan yang lurus. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Yang ke, yang kedua belah, dihalalkan suami bersetubuh dengan isterinya pada malam bulan Ramadan. ni kita pun tahu belaka. Ya tengah hari ya tak leh mula daripada orang bai subuh sampai orang bai maghrib. Ha tu tak leh. Eh? Makan minum setubuh dan buat perkara yang membatalkan puasa. Tak leh. Eh? Tapi di malam hari mula daripada orang bai maghrib sampai orang bai subuh. Boleh. Suami isteri bersetubuh kerana suami dengan isteri adalah seperti pakaian yang saling menutup akan sebahagia yang lain. Tu banding supaya pakaian. Kita dengan bini. Sebab tu dinamakan setubuh. Nah, bukan dua tubuh tak. Setubuh. Ha, tu. Istilah daripada duduk sekali nah, di antara suami dan isteri. Yang ketiga belah. Allah mengetahui bahawa kamu menahan dari bersetubuh dengan isteri kamu kerana pada permulaan Islam diharamkan bersetubuh di antara suami isteri di siang dan malam bulan Ramadan. Nah, maka Allah memberi kelonggaran dan kemudahan kepada kamu serta menerima taubat dan memaafkan kesalahan kamu. Sebab apa tu? Sebab mula-mula tahun yang kedua hijrah Allah Taala perintah supaya puasa. Patut perintah jangan jangan jimat maka orang hok jadi laki bini yang ngutngitnya eh tak boleh jemuk padahal benar halal tak boleh jemuk maka ada setengah-setengah sahabat dia gelisah gelisah lepas tu dia gis tubuh dengan bini dia ni pada permulaan eh, fardu puasa di di Madinah pada waktu tu lepas tu lepas pada tu lah Allah rakyat katanya boleh wahillalakum laylatas siyam Nah, ya itunya boleh boleh setubuh arrafatu ila nisaikum. Setelah larangi bersetubuh di malam hari dihapuskan. Maka setubuhilah ni tu hari Setubuhilah bukan bukan wajib ni tapi beri harus maknanya beri uh, apa ni kelonggaran kepada orang-orang yang menjadi suami isteri isteri isteri kamu besan tolong bagi belah belah. nak nak baca yang keluar dan carilah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kamu iaitu dengan mencari keredaan Allah kerana menyahuti perintahnya bukan kerana nafsu syahwat saja. Ha sebab itulah kita setubuh laki bini dalam bulan Ramadan bukan untuk nak sambret cry kita dak. Tapi untuk apa? Untuk menyahuti hak Allah Taala royak katanya halal boleh. Maka kita chaisik dia panggil untuk kita setubuh suami dan isteri. Yang ke-14. Ne? Makailah dan minumlah sehingga nyata kepada kamu garis putih daripada garis hitam pada waktu fajar. Ha, daripada zaman dulu, sahabat-sahabat Nabi dah ambil ke apa? Ambil benih putih dengan benih hitam. Duduk pernah tengok bila lah nak cerak. Benih putih dengan benih hitam. Tapi bukan maksud lagu tu. Maksud di sini iaitunya waktu fajar waktu bay subuh tu ha, tidak iaitu terbit fajar sadiq atau azan waktu subuh boleh makan boleh minum tapi apabila sapa dah waktu subuh maka haram makan ha, tu sebab zaman dulu yang tak ada je pelita-pelita pun tak ada pakai dama cucuh ngapi saja ha, tu nak ayat katanya zaman-zaman dulu maka apabila Allah Ta'ala rakyat katanya minal fajr atau ha, terbitnya fajar maka mula situlah orang mula berpuasa dan sempurnakanlah puasa di siang hari hingga ke malam iaitu masuk waktu maghrib maksud di sini waktu malam iaitu jatuhnya matahari suti habis walaupun bumi ni tak ada nampak gelap lagi tapi apabila matahari jatuh semua maka dikira katanya masuknya waktu malam ha keping yang kedua yang kelima belah Allah melarang suami lagi abak apa tu lagi tu lelaki janganlah kamu setubuhi isteri kamu pada malam dan siya ketika sedang beriktikaf di masjid ha, ni ingat molek ni nah, orang-orang yang duduk iktikaf di masjid niat iktikaf dah lepas tu dia curi-curi masa saya tak boleh eh? mak yah aku tu klik Nah, klik di rumah Lepas tu pergi setubuh dengan bini. Maka batalah iktikaf. Ni tu hal lari benar-benar. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu setubuh dengan isteri ketika kamu beriktikaf di masjid. Ada sebab tu, orang jatuh, orang tino tak? Kalau bolehnya, kena ok waktu tu. 9 hari, sepuluh hari. Lepas tu, lepas pada tu, nak halal lah bagi kita. Yang kes, yang kena belah akhir sekali. Tapi ada lagi dah alik belakang ni. Saya guna masa panjang sikit lah. Pagi hari ni. Itulah batas, batas, batas larangnya Allah. Tuhai raya. Cupcake yang Allah Ta'ala larang. Janganlah kamu menghampirinya. Dia gapa-gapa dah. Dia tu tuhai larang, Nabi larang. Jangan kita masuk dekat. Ha, tu kita duduk duduk buat gapa-gapa pasang dekat-dekat dengan cupcake dia jangan dekat dengan pagar ha tu jalan tu dia nak bahaya tu dia nak dia nak lam siapa ko dak benda hok berikut demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya peraturan-peraturan kepada manusia semoga mereka bertakwa sebab tu tengok keping yang pertama dengan keping yang kedua dak saya buat apa buat petok jadi silam, takwa takwa nak ayat katanya dalam ha ayat Allah Ta'ala royak kepada kita berpuasa dan berada di dalam bulan Ramadhan ni supaya bertakwa. Alhamdulillah. Ha, cuba kita tengok lagi doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Himpun segala doa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni doa sahabat pun gi minta dengan Nabi. Ya ayat katanya Nabi. Nabi ni doa banyak. Banyak Nabi doa tu doa ni kita tak ingat. Cuba Nabi royak doa hok pasal ruap ruam semua Nabi ajar kita so doa sudah. Lepas tu dia masuk semua doa hok Nabi minta. Ha tu Nabi pun ajar sahabat. Tengok ni, ni ayat katanya sahabat dia reti ya. Dia tahu katanya Nabi dok doa dalam doa dia tu banyak. Lepas tu minta wahlu. Wahlu wahlu ni mana wah pisik. Nabi kalau ayat kita sikit. Wah pisik wah peluk. Ah, Nabi pun ngajar, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad wa a'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu nabiyyuka Muhammad wa antal musta'an wa 'alaikal balaghu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ah ni hadis ada di dalam At-Tirmizi 3521. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan yang dipohonkan oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Maknanya, Tuhan aku minta doa oh, gapo hak nabi mu duk minta aku minta semua ha begitu aku berlindung kepadamu dari kejahatan seperti mana yang diminta berlindung oleh nabi mu Muhammad ha iaitu ya, gapo semua hak nabi minta jauh aku pun minta lagu tu ha tu gapo lagi engkau sahaja yang diminta pertolongi dan atas pertolonganmu sahaja yang mencukupi maknanya madalah ya Allah munglah tepat aku minta dan tiada daya serta tiada kekuatan malaikat dengan pertolongan dan kekuatan ya Allah ha, tu la hawla wa la quwata illa billah so ada orang eh, hari ni kita pakak ngapa doa ni we ingat mulut we siapa boleh mulut nak nak boleh siapa buka puasa tekaren ngapa we ingat lalu lepas tu selip dalam doa kita baca baca baca baca baca insya Allah ingat ada. Doa yang kedua bagi orang yang umur 40 naik ke atas. Ini ha, doa yang ada di dalam Quran. Dan ingat orang umur 40 naik ke atas molek benar doa dengan doa ni. Jangan terlupa ni kita umur walaupun tak sampai 40 pun tak apa tapi isi yang ada di dalam doa ni sangat-sangat molek. Dia masuk belakang ni tok nenek kita semua. Kita anak cucu cicit cocok kita. Amalan kita hak kita dok buat minta ya Allah Taala terima belaka. Lepas tu kita pun bertaubat dengan Allah Taala. Gapo tu doa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Suratul Ahqaf ayat yang ke-15. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku. Maknanya we tahu jadi benar-benar hak masuk di dalam jiwa aku, jadilah molek. Supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku maknanya hak mu bui gapo kepadaku wi ilmu wi bini wi anak wi harta benda wi gotu wi gani wi ilmu ugamu dan tetap di dalam ugamu ni alhamdulillah jadi aku syukur terima kasih kepadamu ya Allah dan kepada ibu bapa aku ha, tengok masuk dalam mak pak kita sebab kita boleh jadi setara ni ni sebab jasa daripada mak pak kita dia tu telah beranak ke kita tu telah pera kita didik kita wi gotu wi gani ha, tu. kepada mokpok jangan kita lupa sama sekali dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap meresap maknanya segar masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku ha tu anak cucu kita kita penghuang gapo nak berlaku tak tahu masa depan tu selama mana benih kita ada ada turun kepada anak cucu cicit cocok maka jadilah benar-benar hok mondek amal soleh pehel agama reti masuk dalam jiwa anak aku, cucu-cucu aku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Alhamdulillah. Doa berbuka puasa. Eh, apa saya bubuh doa buka puasa. Banyak doa buka puasa, tapi salah satu daripada doa ni dak iaitu ya Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Rawahu Ad-Daruqutni Nombor hadis 2303. Wahai Allah, kami berpuasa kerana-Mu. Berbuka puasa dengan rezekimu. Terimalah amalan kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebab tu kita nak buka puasa dah. Jangan lupa kita berdoa. Lepas tu nak doa dengan doa lain pun ada. Nak doa dengan doa ni pun Alhamdulillah. Akhir sekali, zikir selepas solat witir. Ha, ni sebab tu, sebab kita semaya sama dah witir dalam bulan Ramadan ni. Lepas tu luar daripada Ramadan pun kita selalu juga with eh, itu semaya witi. Maka selepas daripada kita wisale semaya witi, lepas pada astagfirullah astagfirullah astagfirullah ha baca hak ni. Baca pandak eh. Subbu eh, apa ni? Subhanal Malikil Quddus. Baca ni, tak ada siapa duk rasa tak ingat ni. Subhanal Malikil Kudus. Hadis ada di dalam Sunan An-Nasa'i nombor 1752 dan 1753 dari Sa'id bin Abdul Rahman bin Abza dari bapaknya. Maksud apa? Maha suci Allah yang menjadi raja lagi maha bersih. Ha, Lepas tu Nabi baca lagi mana ni? Baginda membacanya tiga kali. Ha, tu sebab tu malam ni tak? Siapa yang tak biasa baca lagi hak ni? Berlepah pada semaya witi. Subhanal malikil kudus. Baca tiga kali. Dan memanjangkan suara pada kali yang ketiga. Maknanya, hak sutai sekali. Subhanal malikil kudus. Ada lagi satu riwayat. Rabbul malaikati warruh. Ada lagi sebahagian hadis. Tapi tak apalah, saya buat mari sikit ni untuk jadikan sebagai baca air kepada kita. Jangan lupa ni. Mula daripada sekarang ni, lepas tu seteru kita semaya witir tiap-tiap malam, tiap-tiap masa hak kita boleh semaya, maka bacalah hak ni selepas daripada nak kita semaya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.